Ayo. Se life ro. Sadly. Ta khada dai marafti yo ki burdanat. Javob ta da savolom. Blad. Mora ki jado kat. Khata medoni apat. Best Rap Stars Records. Dushanbe Production шабизод рӯзада ёд магасода болои дастон ба шиштагӣ да торидом тон боронда тори сармон бад биёнагум чӣ гапошид да дастмолез ва задем қичоқ кадем якум бор бад ба чорсоле гап мезадем аму шав тарӯз кадӣ да торидом тон қатима то саҳар ба дӯст дорӣ ёд я чӣ девона кадӣ ма гуфтум тера чӣ бало за тамоман дига хешида метарсиди рӯза барои хона намерай шав шидай дидм чашмот яке таши рутай ма баҷо кадӣ мардак ҷонам гуфтив ба ганда сақичоҳ кадӣ гуфтӣ ки як гафтон дорам метарсам бугун гапома гуфтӣ я чида ки самай бировардам даъватнома дастота бигин нарасмано буд бумон гирья кӯнам илтимос бира хонатон бо маи бид накӯнам мега марди тоқат бикин бози дора ба асабам нашида қоратиш кадам дару шапалоқ задам дару шапалоқ задам гирья када тай ҳаро маҳкам кардан кинарам туй то набокинум вайро маҳкам да комнатай торик даст омада девол задим суратай теболиштам гирифта қатиш гап задум гап задим ба суратай гӯш карда хаб то саҳара рӯзи тую мерам гуфта шок да мемонам ҳамара ҳаримон ки рӯз бушава касе таки замда мондим яке чашмо маҳкам шидак чӣ хешид ки хо азоб кашидим хиёл мекардим ки ҳаст агоҳе фаромӯш мекардим занг мезадим дастнораса бад яке да ёдим мезаки шукада бадага ва ху рафта ки номо нарафт нависта бидем да дарахт данӯтай дарахти таги дом том беҷамъи ёбӣ рӯзи ҳаштуми сентябр қатим далави дарьё бинӯи сар шатид мекардак шамоли дарьёи норак элаза ширини охирӣ мекардем дар дидани маломка дошт ӯя абадок доштак ки дар торуш дугӯшак дошт бадма дидам азох кардам номша харгӯшак мондам ӯ дӯстори ребдак шукадак да бораш хондам мо маҷнуну лайли бидем дӯздида лайли масӯхтам бадма номша баҷо кардам дар реб харгӯшак гуфтам мара фарбеча мегуфтак фарбечаш хароб задай ай ғами ӯра хӯрда набла чеҳрам авгор задай номерои так не ёсуманак мора апайтӯ ҷудо кад апатӯрашу додак ападомад аз одрӯзум касетаи туйта додак намехом акорат кӯнум дарепон бикӯнум дашно пасадилором намешата